Аллаһ Раббыбыз әйтте, Хакыйкатьтә Карун Муса кавеменнән иде, һәм ул аларны рәнҗетте. Без аны шундый байлык белән нигъмәтләндердек, хәтта аның хәзинә сарайларының ачкычларын куәт ияләренә дә күтәрергә авыр иде. Аллаһ аңа зур байлык бирде, һәм ул хәзинәләрнең күләме шулкадәр күп иде, хәтта ир-атларның иң көчлеләренә дә шул байлык саклана торган җирнең ачкычларын ташу бик авыр иде. Ләкин Аллаһның дошманы золымлык кылып, үз-үзен барысыннан да өстен күреп, тәкәбберләнде. Һәм Мусага, Аллаһның аңа сәламе булсын, буйсынмады. Һәм аның якындашларыннан кайберәүләре аңа үгет-нәсыйхәт ясап аны кисәттеләр. Малың күплеге белән куанма. Хакыйкатьтә Аллаһ мактанып куанучыларны яратмый. Аллаһ сиңа биргән нигъмәтләр белән ахирәткә омтыл. Ягъни, диннән, ахирәттә файда китерә торган изге гамәлләрдән ваз кичеп, бу дөнья ләззәтләренә куанма. Һәм Карун, аларның үгет-нәсихәтләренә каршы килеп, миңа бит бу байлык үземдә булган гыйлем аркасында бирелде, дип әйтте. Карун үз тискәрлегендә һәм золымлыгында калды. һәм үз халкының үгет-нәсихәтен артык куану һәм тәкәбберлеге сәбәпле кабул итмәде һәм үз-үзе белән сокланды. Аңа бирелгән мал аны ымсындырды. Бер көнне ул үз халкы каршына бизәнеп, күренекле кыяфәттә чыкты, аның атын һәм киемнәрен, шулай ук яраннарының һәм хезмәтчеләренең киемнәрен җем-җем итә торган ялтыравыклар бизәп алган иде. Бу дөньяны яратучылар һәм аның бизәкләренә, байлыкка кызыгучылар аны күргәч, аларда да шундый ук нәрсәләр булуын теләделәр. Эх, безгә дә Корунга бирелгән байлык булса иде, чынлыкта ул муллык иясе, дип әйттеләр. Гыйлем ияләре бу сүзләрне ишеткәч, Кайгы сезгә, Аллаһка ышанып изге гамәлләр кылучыларга бирелгән әҗер-савап хәерлерәк, дип әйттеләр. Һәм бу әҗер-савап сабыр булганнарга гына бирелә. Карунның золымлык кылуы, тәкәбберләнүе, дөнья нигъмәтләренә гаҗәпләнүе чиккә җиткәч, Аллаһ аңа кинәт газап җибәреп, аны һәм йортын җиргә йоттырды. Һәм бу җәза аның гамәлләренә карата бирелде. Ул үз-үзен ничек биекләгән булса, Аллаһ Карунны һәм ул алданган өен, җиһазларын һәм рәхәтлекләрен дә иң түбән булган җиргә шулай төшерде ки, хәтта ул коткарылмады да һәм үз-үзен дә саклый алмады. Әле күптән түгел генә Карунның дәрәҗәсен өмет итүче кешеләр Карунның йорты белән җир астына киткәнен күреп, бәлки, Аллаһ сынар өчен теләгән бәндәсенә ризыгын киңәйтәдер һәм теләгән бәндәсенә киметәдер. Әгәр Аллаһ без теләгәнчә безгә дә Карун малу кебек мал биргән булса, әлбәттә, без дә Карун белән бергә җир астына киткән булыр идек, көферлек кылучылар уңышка ирешмәсләр.